بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو السلام علیکم آج سے ہم باقاعدہ اپنے فری آن لائن کورسز کا آغاز کرنے کے لیے جا رہے ہیں <clears throat> اس کورس کے اندر ہم ڈیفرنٹ قسم کے بزنس ماڈلز اور ڈیفرنٹ قسم کی مارکیٹ پلیسز کو ڈسکس کریں گے اس کورس کو آسان بنانے کے لیے ڈیفرنٹ قسم کی سٹیجز میں نے اس کے اندر ڈسکس کی ہیں اور میں نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ کورس ان تمام لوگوں کے لیے یوزفل ہو کہ جو اپنے اپنے ٹائم کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر سکیں اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے پاس دن میں کام کرنے کے لیے دو سے تین گھنٹے اویلیبل ہیں this course is useful for you اگر آپ ہاؤس وائف ہیں this course is for you اگر آپ آلریڈی اپنا ایک بزنس کر رہے ہیں اور اس بزنس کو آپ آن لائن کرنا چاہ رہے ہیں دس از فار یو اگر آپ اپنے پرائیویٹ لیبل کو آف لائن سے آن لائن لانچ کرنا چاہ رہے ہیں یہ کورس آپ کے لیے بینیفیشل ہے تو کورس سٹارٹ کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کے جتنے بھی کنسیپٹ ہیں وہ سارے کنسیپٹ کلیئر ہوں اور اس میں ہم یہ ڈسکس کریں کہ کس طریقے سے چیزوں کو سٹیپ بائی سٹیپ ہم آگے لے کے چلیں گے میں پوری کوشش کروں گا کہ مشکل سے مشکل چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی آسان ورڈی کے اندر میں آپ کو سمجھا سکوں تو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم ہم چلتے ہیں اپنے بورڈ کی طرف جس میں میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم اس کورس کو کیری آن کریں گے اور کس طریقے سے ہم اس کورس کو آگے لے کے چلیں گے the first of all thing is professional career pathway اس کو میں آن لائن کورس کا نام نہیں دوں گا اس کو میں آن لائن کورس یا online earning this is something different اس کے اندر آپ صرف اور صرف ایک آن لائن ماڈل کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جو ہمارے کورسز ہیں یہ ہمارے آن لائن اور آف لائن دونوں کے لیے یوزفل ہیں why using professional career pathway اب اس کے اندر جو سب سے پہلے ہمارا کورس ہے جس کو میں نے سٹیج ون کا نام دیا ہے سٹیج ون کے اندر ہم ڈسکس کریں گے مارکیٹ پلیس کو مارکیٹ پلیس بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ جیسے آپ میں سے ڈفرینٹ سٹوڈنٹس نے کمنٹس میں بھی لکھا ہوا ہے اور اپ کے تھرو وہ کویشچن بھی کرتے ہیں کہ ہم امیزون کا کورس کب سٹارٹ کر رہے ہیں یا ہم دراز کا نون کا ہم کب سٹارٹ کر رہے ہیں یہ بیسیکلی آپ کے پاس ایک مارکیٹ پلیس کہلاتی ہے ان ادر ورڈز ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کو بالکل ہم اسکریچ سے لے کے چلیں گے یہ کورس ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو یہ کویشچن کرتے ہیں کہ ہم اس کو سٹارٹ کہاں سے کریں امازون کیا چیز ہے آن لائن مارکیٹ پلیس کیا چیز ہے تو اس کو بالکل ہم میں اسکریچ سے لے کے چلوں گا تاکہ اسٹیپ بائی سٹیپ آپ سب لوگوں کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام اسٹوڈنٹس کے جو آلریڈی جنہوں نے کورسز کیے ہوئے ہیں یا وہ پریکٹس کر رہے ہیں یا وہ آلریڈی ورچوئل اسسٹنٹ ہیں تو اس کورسز کے اندر ہم ان چیزوں کو بھی ڈسکس کریں گے جو ان کے لیے یوزفل ہوں جس کو میں نے ٹیکنیکل پورشن کا نام دیا ہوا ہے مارکیٹ پلیس uh, آپ کے پاس ایک آف لائن بزنس ہے جس کے اندر آپ کے پاس مارکیٹس ہیں ڈیفرنٹ قسم کے مالز ہیں آپ کے پاس شاپس ہیں اسی کنسیپٹ کو جب آپ آن لائن کرتے ہیں کہ جہاں پہ لوگ آن لائن آپ سے بائی کریں وہ ہمارے پاس مارکیٹ پلیس کہلاتی ہے سٹیج نمبر ون میں ہم مارکیٹ پلیس کو ڈسکس کریں گے جس کے اندر ہم چار مارکیٹ پلیسز ہیں اس میں دراز ہے ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس امیزون ہے اس میں ہمارے پاس نون ہے علی بابا ہمارے پاس ہے اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ امیزون کے ساتھ میں نے نون کو کیوں کمبائن کیا ہے امیزون کے ساتھ نون کو میں نے اس لیے کمبائن کیا ہے کہ نون ڈاٹ کام جن کو نہیں پتہ وہ اس کو براؤز کر سکتے ہیں کہ گلف کنٹریز کے اندر مڈل ایسٹ میں نون سعودی عربیہ کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ ایس اے کے اندر امیزون کا ایک بہت ہی اسٹرانگ کمپیٹیٹر ہے اور ایمازون نے سوپ کو بائی کیا تھا نون کے جو آپریشنز ہیں وہ اس سے پہلے ورکنگ کر رہے ہیں ہمارے یو اے e کے اندر بھی اور کے ایس اے کے اندر بھی اس کے علاوہ ان کنٹریز کے اندر جتنے بھی پروفیشنل بزنس کرنے والے لوگ ہیں موسٹلی لوگ اس کے اندر ایسے ہیں کہ جو ایمازون کے ساتھ ساتھ نون کی سروسز بھی لینا چاہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ وہ نون کے اوپر بھی بزنس کر رہے ہیں تو ایز اے بزنس مین یا ایز اے کلائنٹ اگر میرا امیزون پہ بھی اکاؤنٹ ہے اور اس کے ساتھ میرا نون پہ بھی اکاؤنٹ ہے اور مجھے کسی ورچوئل اسسٹنٹ کی ضرورت ہے تو میں کوشش کروں گا کہ میں کسی ایک ہی ورچوئل اسسٹنٹ کو ہائر کروں کہ جس کو میں اپنے دونوں اکاؤنٹ ہینڈل کرنے کے لیے دوں میں ایسا نہیں کروں گا کہ امیزون کے لیے میں کسی اور کی سروسز لوں نون کے لیے میں کسی اور کی سروسز لوں اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے پلیٹ فارمز ہیں کاری فور کے لیے میں کسی اور کی سروسز لوں ایک تو یہ بینیفٹ ہے کہ امیزون اور نون کے کورس کو یہاں پہ کمبائن کرنے کا دوسرے نمبر پہ نیر اباؤٹ ٹین ملین ہمارے پاکستانی ایسے ہیں کہ جو اوورسیز رہتے ہیں اس میں سے four point five million means کے forty five percent of of the overseas Pakistanis they are living in these two countries which is K S A سعودی عربیہ اور یو اے e کے اندر اب اس میں سب سے بڑا بینیفٹ آپ لوگوں کو یہ ہے کہ آلموسٹ ہر دوسرے تیسرے بندے کے کوئی نہ کوئی دوست ہیں کوئی نہ کوئی جاننے والے ہیں رشتہ دار ہیں نیبرز ہیں جو کہ ان کنٹریز کے اندر رہتے ہیں تو آپ ان کو کہہ کے وہاں پہ free of cost account create کروا سکتے ہیں اور یہاں سے بیٹھ کے آپ ان اکاؤنٹ کو مانیٹر کر سکتے ہیں آپ ان اکاؤنٹ پہ اپنا بزنس بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کو فائیور کے بارے میں پتہ ہے اگر وہ فائبر پہ جا کے سرچنگ کریں اس کی تو اپروکسیمیٹلی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں آپ کو ورچوئل اسسٹنٹ ملیں گے جو کہ امیزون کی سروسز دے رہے ہیں اگر آپ نون کے بارے میں سرچنگ کریں گے تو چند لوگ آپ کو ملیں گے جو کہ نون کی سروسز دے رہے ہیں سو دس از این در ریزن کہ اگر آپ اپنے آپ کو ایڈورٹائز کرتے ہیں تھرو سوشل میڈیا یا تھرو فائیور اپنی سروسز دینے کے لیے تو اس میں آپ کو جاب اپرچونیٹیز جو ہیں وہ آپ کو اس میں زیادہ ملتی ہیں اس امیزون کے لیے اور نون کے لیے جن مارکیٹ پلیسز کو ہم نے فوکس کیا ہے اس میں ہمارے پاس یو اے e ہے یو کے ہے یو ایس اے ہے کینیڈا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس سعودی عربیہ تو ان مارکیٹ پلیسز کو ہم نے فوکس کیا ہے ان کورسز کے اندر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لیکچرز کے اندر ہم ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کی مارکیٹ پلیسز کو ڈسکس کریں گے کیونکہ جتنی مارکیٹ پلیسز کام کر رہی ہوتی ہیں وہ seventy two eighty percent same pattern کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں اگر آپ امیزون کا یو اے کا اکاؤنٹ دیکھ رہے ہیں تو کیسے کا اکاؤنٹ بھی آلموسٹ سیم ہے اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ یو ایس اے کا اکاؤنٹ دیکھ رہے ہیں تو اس میں جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپ کی لسٹنگ ہے پرائسنگ میکانزم ہے وہ سارا آپ کے پاس سیم رہتا ہے تو اٹ ڈزن مین کہ ایک مارکیٹ پلیس دوسری مارکیٹ پلیس سے بہت ویریشن رکھتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہنٹنگ میں ہمارے پاس کچھ چیزیں آ جاتی ہیں وہ ٹیکنیکلی جب ہم وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ جا کے ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ دراز کو ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے دراز ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ آئی تھنک لوگوں نے تھوڑی سی مس پرسیپشن ہے کہ وہاں پہ سیلر ٹھیک نہیں بیٹھے ہوتے مائٹ پاسیبل کہ ان پاسٹ ایسا ہوتا ہو مگر دراز نے بھی اپنے آپ کو بہت امپروو کیا ہے فیک سیلرز تھے ان کو کنٹینیوسلی جو ہے وہ ریموو کر رہے ہیں دراز کے سکلز لے کے آپ اس کے اوپر ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ اپنی سروسز بھی دے سکتے ہیں اور دراز کے اوپر آپ کام بھی کر سکتے ہیں میرے پاس جتنے اسٹوڈنٹس آتے ہیں میں سب کو انسسٹ کرتا ہوں کہ وہ دراز کے اوپر جائیں جا کے اپنا سٹور اوپن کریں کیونکہ اس میں آپ کے پیسے نہیں لگ رہے ہوتے سٹور اوپن کریں اور آپ اپنی پروڈکٹ بیچنا شروع کریں اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے it's okay there is no issue آپ کوئی بھی مارکیٹ سے پروڈکٹ دیکھ سکتے ہیں ان کو یہاں پہ لسٹ کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس آرڈر آئے وہ آپ چیز اس وقت بائی کریں اور اس کے بعد آپ کسٹمر کو ڈیلیور کر دیں uh, اس کے علاوہ یہ جو مارکیٹ پلیسز ہیں ہمارے پاس ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ marketplaces almost same pattern میں کام کرتی ہیں seventy percent almost same pattern ہوتا ہے سیونٹی پرسینٹ مینس کہ اگر آپ نے صرف اور صرف امیزون کا کورس کیا ہوا ہے نون کو آپ نے دیکھا بھی نہیں دراز کو آپ نے دیکھا بھی نہیں تو آپ جب نون اور دراز کا کورس کرنے کے لیے جائیں گے تو اس میں سے سیونٹی پرسینٹ چیزیں آپ کو آلریڈی پتہ ہوں گی جو کہ سب مارکیٹ پلیسز کے اوپر رپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں وہ کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں بیسک کنسیپٹ کیا ہے مارکیٹ پلیس کا کہ اس میں سیلرز ہیں اس کے اندر بائرز ہیں ایک سیلر اپنی پروڈکٹ کو سیل کر رہا ہے اور ایک بندہ اس کو بائی کر رہا ہے اس میں سیلنگ اور بائنگ کا کنسیپٹ آپ کا سیم ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے پروڈکٹ اپنی بیچنی ہوتی ہیں اس کے بعد آپ نے اس کی لسٹنگ کرنی ہوتی ہے اس کے امیجز لگانے ہوتے ہیں مارکیٹ کمپٹیشن آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ قسم کے سیلرز اگر ایک ہی پروڈکٹ کو بیچ رہے ہیں تو آپ اپنی پروڈکٹ کو کس طریقے سے فیچر کریں گے کہ آپ کی پروڈکٹ زیادہ سے زیادہ سیل آؤٹ ہو یہ کنسیپٹ ہمارے پاس سیم ہوتا ہے پرائسنگ میکنزم آ جاتا ہے اس کے بعد آپ نے سورسنگ کرنی ہوتی ہے ڈیفرنٹ چینلز کے تھرو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس سیم ہوتی ہیں میں اس کے لیے ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک گاڑی چلا لیتے ہیں لیٹ سپوز اگر آپ سٹی گاڑی چلاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باقی گاڑیاں بھی چلا لیں گے اس کے اندر تھوڑا بہت آپ کے پاس ویریشن آتا ہے جس کو آپ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر کے اور آپ ان چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں تو یہ مارکیٹ پلیس تینوں کمبائن کرنے کا پرپس جو ہے وہ ہمارا یہ ہے اس کے ساتھ پھر ہم نے اس میں کمبائن کیا ہے اسی کورس کے اندر فائبر کو فائبر بیسیکلی کیا ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک ایسا سورس ہے کہ جس پہ آپ جا کے اپنی پروفائل کریٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے کلائنٹ جو کہ ڈیفرنٹ کنٹریز میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کی پروفائل کو فائبر کے تھرو وزٹ کرتے ہیں اور اگر آپ کے سکلز ان کو ان آپ کے سکلز ان کے لیے یوزفل ہیں تو وہ آپ سے کانٹیکٹ کر کے آپ کو ٹاسک یا آپ کو جاب اسائن کرتے ہیں فائیور کے اندر ہم اکاؤنٹ کریشن سیکھیں گے کہ فائیور پہ اکاؤنٹ کس طریقے سے کریٹ کرنا ہے آپ نے اور اس کے ساتھ آپ نے گگز کیسے بنانی ہے کہ میکسیمم لوگوں تک آپ کی اپروچ ہو اس کے بعد ہمارے پاس اسی کورس میں ہے لاسٹ میں علی بابا علی بابا بیسیکلی اس کو میں نے ریڈ کیوں کیا ہے اس کو میں نے ریڈ اس لیے کیا ہے کہ یہ ایک علی بابا ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس کے تھرو آپ سورسنگ کرتے ہیں سورسنگ جس کو ہم بائنگ کہتے ہیں یا جس کو ہم پرچیز کرنا کہتے ہیں یا پروڈکٹ کو لینا کہتے ہیں یہ پلیٹ فارم ہمارے لیے آف لائن اور آن لائن دونوں بزنس ماڈل کے لیے یوزفل ہے آن لائن بھی اور آف لائن بھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایسے تمام لوگ کہ جو آف لائن بزنس کرتے ہیں ان کو کمپیوٹر کے بارے میں نہیں پتہ یا کمپیوٹر کے بارے میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے وہ علی بابا کے بارے میں سیکھ کے اپنی پروڈکٹ ڈائریکٹ علی بابا کے تھرو وہ سورس کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس ایشو کیا آتا ہے ہمارے پاس ایشو یہاں پہ یہ آتا ہے کہ ایک پروڈکٹ آپ ایک ریٹیلر ہے ریٹیلر یہ ساری ریٹیل ہے اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے گا کہ جو مارکیٹ پلیس کے اوپر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم ریٹیل کہتے ہیں کہ ریٹیل کے اوپر ہم چیزیں بیچ بھی رہے ہیں ہم اس کو سیل بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اس کو بائی بھی کر رہے ہیں علی بابا جو ہے علی بابا آپ کے پاس ایک ہول سیل کا چینل ہے یہاں پہ لوگوں میں اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ اسٹریٹ وے علی بابا پہ جائیں اور جا کے پروڈکٹ اپنی وہاں سے سورس کریں اس کے لیے ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں آپ کسی بھی پروڈکٹ میں چلے جائیں اس کی کیٹیگری میں چلے جائیں آپ کچن میں چلے جائیں ہوم امپرومنٹس میں چلے جائیں ہوم ورکس میں چلے جائیں آپ بیوٹی میں چلے جائیں اس کے علاوہ آپ مینلی موبائل فون اسیسریز کو دیکھ لیں یہاں سے ایک ریٹیلر اٹھے گا وہ ساتھ والے تھوڑے سے بڑے شہر میں جا کے کسی ہول سیلر سے وہ اپنی پروڈکٹ لے کے آئے گا اب وہ ہول سیلر جو ہے مائٹ پاسیبل وہ ایک ڈیفرنٹ سٹی سے اس کو سورس کر رہا ہو وہ اس کو چائنا سے سورس کر رہے ہوں تو اٹ مینس کہ جہاں پہ تین سے چار لوگ بیچ میں انوالو ہوں گے تو ہر ہول سیلر یا ریٹیلر وہ اپنا پروفٹ مارجن اس میں سے رکھے گا تو اینڈ یوزر تک وہ جو چیز پہنچتی ہے وہ پہنچتے پہنچتے تھوڑی سی ایکسپینسو ہو جاتی ہے اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو علی بابا کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے یا جن لوگوں کو پتہ ہے وہ اس چیز سے ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں کہ بھی آن لائن ہم کیسے لیں آن لائن میں فراڈ ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہم رابطہ کیسے کریں گے ہم ان سے نیگوسیشن کیسے کریں گے جو ڈیفرنٹ قسم کے وینٹرز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پھر پیمنٹ کیسے کریں گے پھر چیزیں کب ہم تک پہنچیں گی ایکس وائی زیڈ یہ چیزیں اس وقت تک ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں کہ جب تک آپ ون ٹائم ان کو ایگزیکیوٹ نہیں کرتے جب ایک سنگل ٹائم میں آپ ایگزیکیوٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ہاں جی جو چیز میں کسی اور ہول سیلر سے لے رہا تھا اور اسٹریٹ وے میں نے علی بابا سے منگوائی ہے تو اس کی cost thirty two forty percent مجھے کم ملی ہے and second thing is that Alibaba ایک بہت ہی ریلائیبل سورس ہے اس میں کسی قسم کا فراڈ نہیں ہوتا جو چیز آپ کو دکھائی جاتی ہے جس کے امیجز بھیجے جاتے ہیں جس کی ڈسکرپشن آپ کو دی جاتی ہے وہ سیم وہی چیز سیم کوانٹٹی کے اندر آپ تک پہنچتی ہے کیونکہ اس تمام پروسیس کے اندر علی بابا اپنی رسپانسبلٹی علی بابا رسپانسیبل ہوتا ہے اس تمام پروسیس کے اندر کہ جب تک آپ کے پاس چیزیں پہنچ نہیں جاتی آپ سیٹسفائی نہیں ہو جاتے اس وقت تک علی بابا کی رسپانسیبلٹی ہے تو سٹیج ون کے اندر جو ہے وہ ہم علی بابا کو بھی سورس کریں گے and this is both for online and offline کام کرنے والے لوگوں کے لیے اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی یوزفل ہے کہ جو اپنی سروسز دے رہے ہیں ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ اور وہ اپنے بائرز کے لیے کوئی چیز بائی کرنا چاہ رہے ہیں اب سورسنگ آپ اسی میں آپ انڈر اور یہ اتنا لینتھی ٹاپک بھی نہیں ہے آئی تھنک کہ within four to five lecture جو ہے وہ میں آپ کو آسانی سے بتا دوں گا کہ علی بابا کے تھرو آپ نے سورسنگ کس طریقے سے کرنی ہے جب سورسنگ کا میکنزم آپ کو پتہ چل جائے تو وہ سورسنگ آپ علی بابا سے بھی کر سکتے ہیں وہ سورسنگ آپ علی ایکسپریس سے بھی کر سکتے ہیں وہ آپ یہاں لوکل مارکیٹ سے کریں جہاں سے بھی آپ سورسنگ کریں آپ کو سورسنگ کا ایک بیسک میکنزم پتہ چل جائے گا اب یہ ہمارے پاس سٹیج ون ہو گئی کمپلیٹ سٹیج ون ان لوگوں کے لیے یوزفل ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جن کے پاس ٹائم کا ایشو ہے وہ دن میں دو سے تین گھنٹے صرف اس کام کو دے سکتے ہیں but at least five days a week ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کورس ان لوگوں کے لیے بینیفیشل ہے کہ جو آن لائن کے کام کو ایز آ پروفیشن لے کے چلنا چاہ رہے ہیں نہ کہ یہ کہ جب دل کیا اس کو ویڈیوز دیکھ لیں اس کو سٹارٹ کر دیا پھر جب دل کیا اس کو کلوز کر دیا اس کی پریکٹس نہیں کی ایسا نہیں ہے اس کو آپ بالکل ایز اے پروفیشن لے کے چلیں اور اس چیز میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس پروفیشن کے اندر یہ جو ڈیفرنٹ قسم کے آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ آن لائن کام کریں اور لاکھوں کمائیں اور وہ اس حد تک ٹھیک ہوتی ہیں کہ اس میں فردر آپ کو ایک ٹائم فریم دیا جاتا اور آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ نے ان چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے تو سٹیج نمبر ون ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ جن کے پاس ہفتے میں کم از کم پانچ دن کام کرنے کے لیے اور وہ دو سے تین گھنٹے ڈیلی اس کے اوپر ورک آؤٹ کر سکتے ہیں آپ اگر سٹیج نمبر ون تک ہی آگے نہیں جانا چاہ رہے ہیں it's up to you stage number one ہماری کمپلیٹ ہو گئی جس میں سیونٹی ٹو ایٹی پرسینٹ لوگ اس کے اندر فعال کرتے ہیں اب جب میں نے یہ بات کہی کہ بھی آپ کو ہفتے میں پانچ دن اور دو سے تین گھنٹے کم از کم دینے ہوں گے یہ میں نے منیمم ٹائم آرز اور منیمم نمبر آف ڈیز کی آپ سے بات کی ہے آپ صرف اسی فیلڈ میں رہنا چاہتے ہیں آپ کے پاس ٹائم بھی اویلیبل ہے آپ کے پاس سیون ڈیز اے ویک آپ اویلیبل بھی ہیں دین دس از آلسو فائن اس میں بھی کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے یہ جو کورس میں نے ڈیزائن کیا ہے ایک چیز یہ کہ یہ ہمارا کوئی ٹپیکل امیزون کا کورس نہیں ہے جس کے بارے میں یہاں پہ ساری ڈسکشن کی جاتی ہے کہ بھئی Amazon Amazon Amazon Amazon is fine دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ پلیس ہماری امیزون کی ہے مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو امیزون تک ہی محدود کر لیں اور دوسری مارکیٹ پلیسز کے اوپر ہم کام نہ کریں اگر امیزون کے تھرو آپ monthly one thousand dollar earn کر رہے ہیں لیٹ سپوز تو فائیو ہنڈریڈ ڈالر آپ نون کے تھرو بھی ارن کر سکتے ہیں تھری ہنڈریڈ ڈالر جو ہیں وہ آپ دراز کے تھرو بھی ارن کر سکتے ہیں سو دس از دا ریزن اس کورس کو اس طریقے سے میں نے بنایا ہے کہ امیزون کے ساتھ ساتھ آپ ڈفرینٹ مارکیٹ پلیسز کے اوپر کام کر سکیں اور آپ چاہے اپنا بزنس کرنا چاہیں یا آپ کسی کلائنٹ کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو آپ آگے لے کے چلیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے stage number two stage number two ہمارے پاس ہے business development program business development نام سے ظاہر ہے کہ آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں یا آپ کسی کلائنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں ایک چیز میں جب آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ بزنس ڈیولپمنٹ پروگرام اور یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں it applicable on both of you it might be you are it might be your client کیونکہ جو کام آپ اپنے بزنس کے لیے کریں گے اور آپ اپنی سروسز دینا چاہ رہے ہیں تو وہی کام آپ اپنے کلائنٹ کے لیے بھی کر رہے ہوں گے تو سیکنڈ جو ہم نے ڈسکشن کرنی ہے وہ ہمارا ہے بزنس ڈیولپمنٹ پروگرام اس میں number one offline to online اب سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ and this is very interesting یہ ان سب پروجیکٹس کے اوپر میں بھی کام کر رہا ہوں ہماری ٹیم بھی کام کرتی ہے کہ offline to online جو ہے وہ آپ نے اپنا بزنس کس طریقے سے کنورٹ کرنا ہے اس میں why to get more business leads and to grow your business اب ڈفرینٹ قسم کے ماڈلز ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ لیٹ سپوز ایک بندہ جو ہے وہ ایک سوات میں بیٹھا ہوا ہے یا کوئی نیپال میں بیٹھا ہوا ہے یا کسی بھی کنٹری کے اندر بیٹھا ہوا ہے آف لائن کا ان کا کام بہت اچھا ہے یا ان کے پاس کوئی ایسی پروڈکٹ ہے کہ جس کو وہ ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر ڈیفرنٹ مارکیٹ پلیسز کے اندر وہ اس کو لانچ کرنا چاہ رہے ہیں تو بزنس ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر جو کہ ہمارا سٹیج نمبر ٹو ہوگا stage number one stage number two سے کنیکٹیڈ نہیں ہے آپ کے پاس اگر ٹائم ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو وہ definitely this stage is for you so offline to online business یہ ہم نے کیسے کنورٹ کرنا ہے اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہیں اور ایک بیسٹ بزنس پلاننگ کس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے آف لائن بزنس کو آن لائن میں کنورٹ کریں سو اس ڈزن مین کہ آپ آف لائن کا بزنس کلوز کریں گے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آف لائن بزنس کر رہے ہیں اور اس کو آپ آن لائن بھی کرنا چاہ رہے ہیں ان چیزوں کو ہم اس سٹیج کے اندر یا اس کورس کے اندر ہم اس کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہے پی ایل جس کو ہم مارکیٹ پلیس کی لینگویج میں پرائیویٹ لیبل کہتے ہیں یا آسان لفظوں میں ہم اس کو برینڈ کی چیز بھی کہہ رہے ہوتے ہیں P L brand brand launch at marketplaces اس میں لوکل بھی ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ بھی ہے یہ بھی ایک بہت ہی دلچسپ اور مجھے یہ کام بہت پسند ہے الحمدللہ پاکستان کے چھ سات برینڈ ایسے ہیں کہ جن کو ہم ڈیفرنٹ مارکیٹ پلیسز کے اوپر انٹروڈیوس کر چکے ہیں اور کافی سارے برانڈز ایسے ہیں کہ جو پائپ لائن میں ہیں اٹس اے ریگارڈ لیس کہ وہ چھوٹے برانڈ ہیں بڑے برانڈ ہیں آپ کسی بھی پروڈکٹ کا نام جو ہے وہ خود سے ڈیسائیڈ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا برانڈ ہو گیا یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہم سیکنڈ سٹیج کے اندر اس چیز کو ڈسکس کریں گے اور یہ ان ان لوگوں کے لیے ان بزنس کرنے والوں کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہے کہ جن کی پروڈکٹ مارکیٹ کے اندر اچھی بکتی ہے مگر اس کو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ اس کو ہم آؤٹ سائڈ دا مارکیٹ یا آؤٹ سائڈ دا کنٹری کس طریقے سے ہم اس کو سورس کریں گے اب اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کے لیے آپ ہمارا پلیٹ فارم بھی یوز کر سکتے ہیں مینس کے ہمارے جو آلریڈی اسٹیبلش اسٹورز ہیں آپ اگر اپنا بزنس وہاں پہ یا اپنا سیٹ اپ نہیں بنا سکتے یا نہیں بنانا چاہتے دس از فائن آپ ہمارے اسٹیبلش اسٹورس کے اوپر جا کے اپنی پروڈکٹ کو آپ لسٹ کر سکتے ہیں and this is absolutely free of cost ہم کسی قسم کے چارجز آپ لوگوں سے نہیں لیتے اس کے بعد ہمارے پاس ہے مارکیٹ پلیس بزنس گروتھ اب اس میں رائٹ بزنس پاتھ آ جاتا ہے marketplace business growth again this is for offline also and this is for online also اب یہ جو مارکیٹ پلیس بزنس گروتھ کا ٹاپک ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی بینیفیشل ہے کہ جو آلریڈی مارکیٹ پلیس کا کام کر رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر ٹیکنیکل چیزیں اتنی انوالو ہو جاتی ہیں کہ جو یہاں پاکستان میں ڈسکس ہی نہیں کی جاتی یا اچھے اچھے ورچوئل اسسٹنٹ کے جو پچھلے کئی کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں وہ ان ٹیکنیکل چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے انفارچونیٹلی uh, بہت سے اسٹوڈنٹس کو صرف ایک ہی پاتھ پہ لگا دیا گیا ہے کہ آپ نے صرف امیزون کے لیے کام کرنا ہے امیزون کے لیے کام کرنا ہے حالانکہ دنیا کے جتنے بھی کنٹریز ہیں یہ میں آپ کی جنرل انفارمیشن کے لیے بتا رہا ہوں دنیا کے جتنے کنٹریز ہیں وہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کی مارکیٹ پلیسز کام کر رہی ہوتی ہیں پاکستان کی اگزامپل لیں یہاں پہ ہمارے پاس اگر دراز اویلیبل نہیں ہے ہمارے پاس سوری امیزون اویلیبل نہیں ہے تو ہمارے پاس دراز اویلیبل ہے اسی طریقے سے آپ یورپ چلے جائیں یو ایس اے چلے جائیں وہاں پہ ہمارے پاس امیزون ہے امیزون کے ساتھ ہمارے پاس ای بے کام کر رہا ہے ای بے کے ساتھ ہمارے پاس اٹسی کام کر رہا ہے جو کہ دنیا کی سب سے بڑی ہینڈ میڈ پروڈکٹ کی مارکیٹ پلیس ہے اب یہ چیزیں جو ہیں یہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو بتائی نہیں جاتی یا وہ اس میں دلچسپی نہیں لیتے آئی ڈونٹ نو یہاں پہ صرف اور صرف ایک کنسیپٹ کے پیچھے ہی سب کو لگا دیا گیا ہے کہ جی یہ امیزون ہے امیزون ہے امیزون ہے اور اس کے اوپر آپ نے صرف اور صرف ڈراپ شپنگ ہی کرنی ہے اب ڈراپ شپنگ کے جیسے پچھلے دنوں کافی سارے اکاؤنٹس کلوز ہوئے ہیں مجھ سے خود کئی اسٹوڈنٹس نے رابطہ کیا جو کہ ہنٹنگ کرتے تھے اور صرف ڈراپ شپنگ کا کام کرتے تھے کسی کے آفس کلوز ہو گئے یا کسی کی ہنٹنگ uh, جو ہے وہ اسٹاپ ہو گئی so now they are looking for something else so that is the reason ہم اس میں ایک ایک یہ کوئی ٹپیکل وہی امیزون کا کورس نہیں ہے اس کے اندر ہم ان چیزوں کو بھی ڈسکس کریں گے کہ مارکیٹ پلیس میں آپ نے اپنے بزنس کو گرو کس طریقے سے کرنا ہے اپنا بزنس اگین آپ کا اپنا بزنس ہے یا آپ کسی کلائنٹ کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر پھر یہ چیزیں آ جاتی ہے کہ اس گروتھ کے اندر آپ اپنا پرائیویٹ لیبل لانچ کریں گے یہ بھی آپ کی بزنس گروتھ ہے آپ offline to online اپنا بزنس کنورٹ کریں گے وہ بھی آپ کی بزنس گروتھ ہے کیونکہ اس میں آپ کی سیل انکریز ہوگی آپ جب لوکل بائر کی بجائے ڈائریکٹ چیزیں آپ علی بابا سے لیں گے اس میں آپ کا پروفٹ مارجن انکریز کرے گا یہ بھی آپ کی مارکیٹ پلیس کی بزنس گروتھ آ جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس ہے سٹیج نمبر ٹو اب اس کی اگر ہم ٹائم ڈیوریشن کی بات کریں وہ چاہے سٹیج نمبر ون ہے ٹو ہے تھری ہے یا فور ہے ویل ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اگر آپ کی فزیکل کلاسز ہو رہی ہیں اس میں ٹائم ڈیوریشن آپ کو دیا جاتا ہے کہ یہ کورس جو ہے یہ آپ کا دو مہینے کا ہے تین مہینے کا ہے چار مہینے کا ہے اس طرح کی ویڈیوز کے اندر ٹائم ڈیوریشن آپ نے خود سے ڈیسائیڈ اور ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ اٹس اپ ٹو یو اگر آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہے تو آف کورس آپ اسی حساب سے سٹیپ بائی سٹیپ ٹاپک کو کور کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ آرام سے جو ہے وہ اسی ٹاپک کو آپ ایزیلی جلدی کور کر سکتے ہیں تو this one it's a depend upon you but اگر میں اس کو دیکھوں تو یہ میرے خیال میں دو مہینے میں آپ کا کمپلیٹ ہونا چاہیے اس کے ساتھ آپ کی پریکٹس رہے گی اور اکاؤنٹ اسیس بھی ہم دیں گے وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں تو آل ٹوگیدر ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ ٹو پلس ٹو دو مہینے آپ یہ دیکھیں دو مہینے آپ اپنی پریکٹس کریں ساتھ ساتھ آپ کی پریکٹس چلتی رہے گی جو کہ آپ کو اس کورس کے اندر ڈفرینٹ قسم کے ٹاسک بھی دیے جائیں گے اب جب آپ یہاں سے یہاں موو ہوتے ہیں تو اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ آپ کو زیادہ جلدی ہوگی کیونکہ کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ سٹیج نمبر ون کے اندر آپ لرن کر چکے ہوتے ہیں اب آتے ہیں ہم سٹیج نمبر تھری کی طرف بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے مجھے بہت پسند ہے اس کو ہم نے نام دیا ہے ریٹیل مینجمنٹ کا بیسیکلی ہم یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں یہ ہماری ساری ریٹیل ہے دنیا کا سب سے بڑا بزنس کون سا ہے وہ ہمارے پاس ریٹیل کا بزنس ہے دنیا کا سب سے بڑا بزنس اب وہ چاہے آف لائن ہو یا وہ چاہے آن لائن ہو اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کی اتنی ٹیکنیکس آ جاتی ہیں کہ جو جن کی طرف ہم نے کبھی غور بھی نہیں کیا ہوتا یا جن کو ہم نے کبھی نوٹس بھی نہیں کیا ہوتا ایک کامن پریکٹس کے اندر ہم چلے جا رہے ہوتے ہیں اور اسی پریکٹس کے اندر ہی ہم اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں وداؤٹ پوٹنگ اینی ایفرٹس کے ہمیں اپنی جو ریٹیل ہم کر رہے ہیں اس کو کس طریقے سے ہمیں مینیج کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کو ہمیں صحیح لے کے چلنا ہے یہ ہماری ہوگی stage number three it's again stage number one different stage number two different stage number three is different اس کا یہ مطلب نہیں ہے اسٹیج اب ون کریں گے تو ٹو تھری بھی کرنا چاہیے نہیں as as I told you earlier whatever time you have if you are free if you want to do all these thing is absolutely fine کیونکہ یہ ایک آپ کا ایسا پروفیشنل کیریئر یا آپ کا پروفیشنل وے ایک بن جائے گا کہ جس کے اندر ڈفرینٹ سورسز کے اندر آپ اس میں سے ارننگ کر رہے ہوں گے اور یہ کوئی سیزنل چیز نہیں ہے آپ کا جو آن لائن کا بزنس ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آج کل دور ہی اسی چیز کا چلا آ رہا ہے یہ دور آج کل نہیں ہے یہ تو پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے ہم ہی ہیں جو اس کے اندر پیچھے رہ گئے ہیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آنے والے دنوں مہینوں سالوں تک آپ کے لیے یوزفل رہے گی کیونکہ with the passage of time اس کے اندر جو بھی لیٹسٹ انفارمیشنز آتی ہیں ٹیکنالوجیز آتی ہیں اس کو ہم بھی ڈسکس کر لیں گے لیکچرز کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی اس کو فوکس کر سکتے ہیں اب ایک تو نہ ہو گیا ہمارے پاس ریٹیل گروتھ آن لائن اور آف لائن کہ آپ نے اپنے بزنس کی جو ریٹیل گروتھ ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے اس کے ساتھ ایک چیز ہم ڈسکس کریں گے وہ ہمارے پاس ہے فین کیرن تھیوری آف ریٹیل یہ بیسیکلی امریکن ہے میں نے بھی ان سے ٹریننگ لی ہوئی ہے ان کے کچھ کورسز ہیں جو کہ ہم اس ریٹیل مینجمنٹ کے اندر ڈسکس کریں گے ریٹیل بیسیکلی آپ کی بزنس سے بھی بلانگ کر رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کے جو کسٹمر ہیں ان سے بھی بلانگ کر رہی ہوتی ہے sustainability of the business upward growth آپ کس طریقے سے کرتے ہیں یہ آف لائن آن لائن دونوں کے لیے یوزفل ہے کہ آپ کا ایگزسٹنگ بزنس ہے اس میں گروتھ نہیں ہو رہی آپ نے کس طریقے سے اس کو امپروو کرنا ہے اس چیز کو ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس ایک لاسٹ میں ہے کسٹمر ریٹینشن کی for business success of course آپ کے پاس چاہے ہول سیل کا بزنس ہے چاہے آپ کے پاس سروسز کا ہے اینڈ اوبیسلی آپ کے پاس یہ ریٹیل کا بزنس ہے جو کسٹمر ریٹینشن ہوتی ہے دس از سو امپورٹنٹ اب انفارچونیٹلی یہاں ہمارے اس کنٹری پاکستان کے اندر اس کی طرح فوکس بھی نہیں کیا جاتا اور کسٹمر سروس کا کنسیپٹ جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے بگ آرگنائزیشن ہے جو کہ اس کے اوپر فوکس بھی کرتی ہیں ادروائز ریسٹ آپ دیکھیں آپ کسی بھی سپوز آپ کسی بینک میں چلے جائیں کس طریقے سے وہاں آپ سے بات کی جاتی ہے کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے ایسے ہی آپ کسی شاپ والے کے پاس چلے جائیں کوئی چیز لے کے آئیں اس کو ریٹرن کرنا چاہیں اس کو ایکسچینج کرنا چاہیں آپ سے سیدھے منہ کی بات ہی نہیں کرتا حالانکہ آپ آؤٹ سائڈ دا کنٹریز چلے جائیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر چلے جائیں وہاں پہ گورنمنٹ لیول پہ اس طرح کی رپورٹس کوارٹرلی بیسس کے اوپر جو ہے مینیج کی جاتی ہیں لیٹ سپوز میں آپ کو دبئی کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ وہاں پہ اکنامک ڈپارٹمنٹ کوارٹرلی بیسس کے اوپر جتنے بھی ریٹیلرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ چاہے ان سائڈ دا مال ہیں آؤٹ سائڈ دا مال ہیں تو ایز اے مسٹری شاپر وہ وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کی نوٹ کرتے ہیں آپ کا بیہیویئر نمبر آف سٹاف کتنے ہیں وہاں پہ آپ کے شاپ کی آپ کے سٹور کی لک کس طریقے سے دکھ رہی ہے کسٹمر کتنے تھے آپ ان کو ٹریٹ کیسے کر رہے تھے لائٹنگ پراپر تھی آپ کی شاپ اسپیسیفک ٹائم میں اوپن تھی نہیں تھی سٹاف کی ڈریسنگ کیسی تھی وہ تقریباً کی پندرہ پیجز کی جو ہے وہ ایک کمپلیٹ رپورٹ ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی ڈیلنگ جو ہے وہ اس مسٹری شاپر سے کیسی رہی یا آپ دوسرے کسٹمر کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کر رہے تھے اور وہ رپورٹ جو ہے وہ اس اسپیسیفک شاپ والے کو یا in case if they are the company and they have the multiple businesses or shop وہ ان کو ڈیلیور کی جاتی ہے اور پرسنٹیج بیسس کے اوپر ان کو نمبرز دیے جاتے ہیں اور ایئرلی بیسس کے اوپر جو مسٹری شاپر میں آپ کے کوارٹرلی امپروو کر رہے ہوتے ہیں ان کو ایوارڈ بھی دیے جاتے ہیں اور اس کو باقاعدہ ٹی وی پہ اور ڈفرینٹ قسم کے نیوز پیپر میں اس کو اور میگزینس کے اندر ایڈورٹائز بھی کیا جاتا ہے ہمارے یہاں پہ اس طرح کا کنسیپٹ نہ ہونے کے برابر ہے remember one thing in customer retentions کے اندر جو ہے وہ ایک سیٹسفائیڈ uh, کسٹمر یہ میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں ایک سیٹسفائیڈ کسٹمر جو کہ آپ کے بیہیویئر سے یا آپ کی پروڈکٹ سے وہ ہنڈریڈ پرسینٹ سیٹسفائی ہو کے گیا ہے وہ دس اور کسٹمرز کو آپ کی شاپ کے اوپر بھیجتا ہے اب یہاں پہ بالکل بھی اس طرح کا کام نہیں ہوتا تو اس کے اندر ہم اپنے سٹیج نمبر تھری کے اندر کسٹمر ریٹینشن کی بات کریں کہ وہ کون سی ایسی ٹیکنیکس ہیں کچھ یوز ہو رہی ہیں اس کی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ کسٹمرز کو میسیج کرنا آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی پروموشن لگی ہے آپ کسٹمرز کو میسیج کریں سکولز والے جو یہاں پہ ہیں وہ اس پریکٹس کو وہ یوز کرتے ہیں اسی طریقے سے عید کے موقع پہ نیو ایئر کے موقع پہ آپ کسٹمر کو میسج کر رہے ہوتے ہیں ایٹ لیسٹ کسٹمر سے آپ ان ٹچ رہتے ہیں یہاں پہ ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کسٹمر کا ڈیٹا لینے کا کنسیپٹ یہاں پہ نہیں ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ہم اپنے سٹیج نمبر تھری میں کسٹمر ریٹینشن کے اندر ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد سٹیج نمبر فور ہمارے پاس آ گئی آن ڈیمانڈ آن ڈیمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ ان کیس اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سب چیزوں کے علاوہ بھی ہمیں کچھ اس کورس میں شامل کرنا چاہیے اس میں ویب ڈیزائننگ ہو سکتی ہے اس میں ویب ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اس میں آپ کا ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو سکتی ہے اس میں ایس سی او ہو سکتا ہے یا اس سے ہٹ کے آف لائن بزنس کے لیے کچھ چیزیں ایسی کہ جو سمجھتے ہیں کہ کمپلسری ہونی چاہیے آن ڈیمانڈ ہم اس کو بھی اپنے کورس کا جو ہے وہ حصہ ہم بنا لیں گے یہ ہماری ایک چھوٹ اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈفرینٹ قسم کے کمنٹس کے اندر یا باقی چیزوں کے اندر آپ کے آپ اس کو کمنٹس کیسے کر رہے ہیں تو اس کے حساب سے پھر ہم اس کو ڈیسائیڈ کر لیں گے اب ہم آتے ہیں ہاؤ اٹ ول ورک کہ اس کا میکنزم کیسے ہوگا یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ okay this fine stage one two three ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں تو کس طریقے سے جو ہے وہ یہ ورک آؤٹ کرے گا کیونکہ آپ کے ذہن میں ڈفرینٹ قسم میں کویشچن ہوں گے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو فزیکل کلاسز کی کمی محسوس نہ ہو یہ کہا جاتا ہے کہ فزیکل کلاسز کے اندر جو ہے وہ زیادہ سکھایا جاتا ہے اچھے سے سیکھتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ جو جو چیزیں آپ کے آن لائن کے اندر مسنگ ہوتی ہیں وہ یہاں پہ مسنگ نہ ہو اب اس میں ہمارے پاس ہے سیپریٹ پلے لسٹ ہو گئی ٹاپک سیکوینس کے ساتھ اب اس میں جتنے بھی مارکیٹ پلیسز کو جتنے بھی ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا ہے نمبر ون ہم اپنے اس پلیٹ فارم کے تھرو پلے لسٹ کے اندر ہم اس کو ایڈ کر دیں گے تاکہ آپ کو امیزون سیکھنا ہے آپ کے پاس صرف سیکوینس وائز امیزون کی ویڈیوز آنی چاہیے نون سیکھنا ہے علی بابا سیکھنا ہے فائبر کی کلاسز ہیں وہ سیکوینس وائز جو ہیں وہ ساری ویڈیوز آپ کے پاس آئیں تاکہ اس میں آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی رہے with video numbers like this one is video number one ایسے پھر ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا video number two video three video four video five اس طریقے سے ہم اس کو لے کے چلیں گے آپ کی آسانی کے لیے اس کے بعد نمبر سیکنڈ ہمارے پاس ہے ویڈیو ڈیوریشن جو ہمارے پاس ایک نارمل ویڈیو ڈیوریشن رہے گی وہ ہمارے پاس around thirty to forty minutes کی رہے گی بٹ میک شیور کہ آپ نے مجھے اس کے بارے میں فیڈ بیک دینا ہے آپ نے مجھے اس کے بارے میں کمنٹس دینے ہیں یہ جو سارا کچھ میں اس پورشن پہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہم ان چیزوں کو کیسے لے کے چلیں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی چینجنگ کرنی چاہیے تو میک شیور کہ آپ اس رسپیکٹو ویڈیو کے ڈاؤن آپ اس میں کمنٹس کریں اور اس کے حساب سے اس میں کوئی چینجنگ کرنی ہے ویسے ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر لیں گے کیونکہ دیکھیں میں نے ہے سمجھانا آپ نے اس کو سمجھنا ہے no it's up to you کہ کون سا میتھڈ آپ کو صحیح لگتا ہے سمجھنے کے لیے مجھے اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے ویڈیو ڈیوریشن ہماری 30 ٹو 40 منٹس کی رہے گی اس کے بارے میں آپ بتائیے گا کہ this video duration is okay اگر اس کو مزید ہم کم کرتے ہیں تو پھر ہمیں ویڈیوز جو ہیں وہ بہت ساری اس کی بنانی پڑے گی اس کے بعد ہمارے پاس ہے real account access this is so important اس کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا جب آپ آن لائن کورس کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایک ایشو آپ کو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ریئل اکاؤنٹ کی اسیس نہیں ملتی تو ہم نے پریکٹس نہیں کر پاتے which is hundred percent right آپ اگر تھیوری سمجھ لیں اور اس کے بعد آپ کے پاس ریئل اکاؤنٹ کی اسیس نہ ہو تو اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آپ کہاں پہ کریں گے اس کے ایگزامپل میں آپ کو دوں اس just like a driving a car اگر آپ نے گاڑی چلانا سیکھنا ہے اور آپ ڈرائیونگ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پیسنجر سیٹ پہ بیٹھے ہیں وہ ڈرائیور آپ کو پانچ سال بھی تھیوری سمجھاتا رہے جب تک آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں آئیں گے اس وقت تک آپ ڈرائیونگ کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے ریئل اکاؤنٹ اسیس جو ہے اٹس اے سیم تھنگ آپ نے امیزون ہے نون ہے دراز ہے یہ سیکھ لیں گے ایون کہ اس میں سے کسی بھی ایک اکاؤنٹ کی ریئل اکاؤنٹ اسیس آپ کے پاس ہے آپ کو آن لائن مارکیٹ پلیس کا بیسک میکانزم سمجھ آ جائے گا اس کے اندر میں نے الحمدللہ کافی سارے ارینجمنٹ آپ لوگوں کے لیے میں نے کیے ہوئے ہیں جس میں ہم اپنے سلیکٹیو اور سیریس اسٹوڈنٹس کو سیریز میرے خیال میں کہنا زیادہ بہتر رہے گا کہ جو کنٹینیوسلی ہم سے ان ٹچ رہیں گے اور جن کا ہمیں پتہ ہوگا کہ ہاں جی یہ ریگولر بیسس کے اوپر ان کورسز کو آگے لے کے جا رہے ہیں and they are a series ان کو ہم فری آف کاسٹ اپنے ریال اکاؤنٹ کی اسیس بھی دیں گے تاکہ اس کے اوپر بیٹھ کے وہ پریکٹس کر سکیں اس کے بعد ہے سپورٹ سسٹم جس میں آپ کا واٹس اپ ہو گیا براڈ کاسٹ لسٹ ہو گئی کمنٹس وغیرہ وغیرہ ہو گئے سب کچھ اس کو ہم اس کے بارے میں آپ اپنے کمنٹس لازمی دیجیے گا کہ سپورٹ سسٹم مینس کہ اوکے نٹ لائک دیٹ کہ آپ یہ لیکچر ایک ویڈیو آپ نے دیکھی دو دیکھی تین دیکھی اس کے بعد آپ کو کسی قسم کا کویشچن پوچھنا ہے تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کس سے پوچھیں اس کے لیے ہم ایک سپورٹ سسٹم جو ہے وہ بھی اس میں انٹروڈیوس کریں گے ایک مائٹ پاسبل اس کے لیے ہم ایک علیحدہ سے واٹس ایپ گروپ بنائیں یا اس کے لیے ہم کوئی براڈ کاسٹ لسٹ بنائیں یا کمنٹس کے اندر جو ہے وہ اس کا رسپانس کریں اس کا بیسک پرپز یہ ہوگا کہ جس قسم کا کویشچن اس اسپیسیفک ٹاپک کو لے کے آپ کے ذہن میں ہے اس کو آپ کو پراپر رسپانس کیا جائے گا تاکہ وہ کنفیوژن آپ کے ذہن سے دور ہو جائے اس کے بعد نمبر ففتھ ہمارے پاس ہے opportunity to work for our business center یہ کس کے لیے ہوگا ویل اسکلڈ اسٹوڈنٹس کے لیے اب ایسے تمام اسٹوڈنٹس کے جو اس کورس کے تھرو آگے آئیں گے اور ویل اسکلڈ اسٹوڈنٹس کا نام میں نے اس لیے لکھا ہے دیکھیں آپ لیٹ uh, سپوز uh, آپ سو لوگ اس کو جوائن کرتے ہیں اس میں سے نٹ کمپلسری کہ بھئی سارے ہی پراپر ٹائم دیں سارے ہی اس کو ایک ایز اے پروفیشن لے کے چلیں تو جو ویل اسکلڈ اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ ہمارے بزنس سینٹر کے لیے کام کرنا چاہیں وہ ہمارے بزنس سینٹر کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں اس میں ایک کلیئرٹی میں آپ کو دینا چاہوں گا اس اس ڈزن مین کہ you need to work for us and we need to charge an specific amount for you this is not like that آپ سیریز ہیں ہمارے بزنس سینٹر کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کلائنٹس آپ کو دیے جائیں گے no it's up to you and client آپ ان سے کس طرح کی بات کرتے ہیں آپ کس طریقے کی ڈیلنگ کرتے ہیں آپ ان سے کتنا سیلری کہہ لیں یا لم سم اماؤنٹ کہہ لیں وہ طے کرتے ہیں it's a totally yours we don't need anything from it اس کے بعد ہمارے پاس ہے launch your product at our establish store this is also so important یہ جتنی تین چار چیزیں میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں یہ اس وقت اتنی سہولیات کوئی بھی نہیں دے رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ہے ریسنٹلی ہم نے دو پروڈکٹ ایسی لانچ کی ہیں اسی کنٹری کی کہ جن لوگوں کو وہاں پہ سٹور کریٹ کرنے میں پرابلم ہے ان کا وہاں پہ کوئی آپریشنل سیٹ اپ نہیں ہے تو وہ سروسز ہم نے ان کو دی ہیں کہ آپ نے اپنے بزنس کو گرو کرنا ہے اور وہ پرائیویٹ لیبل کی سروسز ہیں کہ پرائیویٹ لیبل انہیں اپنا برانڈ لانچ کیا ہے اس کے ساتھ ہم نے ان کی برانڈ اپروول لی ہے نون سے دی ہے امیزون سے دی ہے and we suggest them don't go for heavy investment because reason is کہ اس وقت جو کمپنی فارمیشن ہے جہاں جہاں پہ امیزون یا نون وغیرہ کام کر رہے ہیں سب سے ایکسپینسو کمپنی فارمیشن آپ کی یو اے ای دبئی کی ہے سو وی ڈونٹ سجیسٹ کہ آپ دس پندرہ بیس ہزار درم جو ہے وہ سٹارٹنگ میں خرچ کر کے پھر آپ اپنا بزنس لانچ کریں لائسنس بنوائیں یہ کریں وہ کریں ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ سہولت بھی دیں گے کہ وہ اگر اپنی کوئی authentic product and definitely it will go through after having a detail discussion with me اگر آپ ہمیں سیٹسفائی کر لیتے ہیں کہ ہاں جی ہماری پروڈکٹ بھی اچھی ہے اس کی پرائس بھی ٹھیک ہے یہ بکنے والی بھی ہے تو آپ وہی اپنی پروڈکٹ ہمارے اسٹیبل اسٹیبل اسٹور مطلب کیا یہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو بتاؤں گا ان کے اوپر آپ اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ لانچ کر سکتے ہیں ایپسلوٹلی فری نو چارج جس کے ہم کسی قسم سے آپ سے چارجنگ نہیں لیں گے اور for your clarity and for your information اس کمپلیٹ پروسیس کے اندر ہم کسی قسم کے چارجز کسی قسم کی فی کسی قسم کے ایسا کوئی بھی ہم آپ سے کبھی ڈیمانڈ نہیں کریں گے وہ چاہے آپ کا ریئل کاؤنٹ اسیس ہے وہ چاہے آپ ہمارے بزنس سینٹر کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں اس نٹ لائک دیٹ کہ بھائی ٹھیک ہے ریئل کاؤنٹ اسیس ہے تو ابھی یہ چارجز ہیں یا آپ نے بزنس سینٹر کے سیشن کے لیے یہ چارجز ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد ایک ہمارے پاس ہے کنیکٹنگ پیپل اوکے نیو ہے آپ کے لیے مائٹ پاسبل آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو آلریڈی جانتے ہوں کنیکٹنگ پیپل یہ ایک ایسا کنسیپٹ ہے جو مجھے بہت اچھا لگا میں نے یو کے میں اس کو دیکھا اس کے بعد یو اے ای میں یو کے سے بھی زیادہ بڑھ کے میں نے اس کو دیکھا کہ وہاں پہ کس طریقے سے لوگ ایک دوسرے کو کنیکٹ کرتے ہیں ان کے بزنس گروتھ کے لیے اور ابھی تو یو اے ای کے اندر اور باقی ڈیفرنٹ ڈفرینٹ دنیا کی کنٹریز کے اندر ایسی اسٹیبلش اور بگ بگ کمپنیز ہیں کہ جو صرف ایک برج کا کام کرتی ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کے لوگوں کی میٹنگز کرواتی ہیں اس کے بعد ان کے بریک فاسٹ کے اوپر میٹنگ ہوتی ہے لنچ کے اوپر ہوتی ہے ڈنر کے اوپر ہوتی ہے اس کا میکنزم میں آپ کو ڈیٹیل سے بعد میں کبھی سمجھا دوں گا آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان میں یہ امپلیمنٹ ہے کہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر ہم باہر کی بات کرتے ہیں اس میں ایک اسپیسیفک آپ کو ممبر شپ فی دینی ہوتی ہے ویکلی یا منتھلی بیسس کے اوپر وہ اس میں پانچ سو ممبرز ہیں چھ سو ہیں چار سو ہیں جتنے بھی ہیں تو وہ ڈفرینٹ کمپنیز کے وہ مینیجرز ہوتے ہیں اچھی پوسٹ والے لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں ایک دوسرے چیزیں ڈسکس کرتے ہیں ایک دوسرے کو اپنی بزنس انفارمیشنس دیتے ہیں کارڈ دیتے ہیں ان کے گروپس بنے ہوتے ہیں ویب سائٹ کے تھرو ان کی ممبرشپ ہوتی ہے اگر لیٹ سپوز میں نے اپنے آفس کا کام کروانا ہے اور مجھے اس کے لیے ٹائلز کی ضرورت ہے تو وہ ٹائل والا سپلائر مجھے ان لوگوں میں سے مل جائے گا جو کہ اس ٹوئم کا حصہ ہوگا تو بجائے اس کے کہ میں کسی دوسرے کی طرف جاؤں میں اسی کو اپروچ کروں گا یہ ہوتا ہے ہمارے پاس ایک کنیکٹنگ پیپل کا میتھڈ تو یہ کنیکٹنگ پیپل کا میں کوشش کروں گا کہ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ میں اس کو ایگزیکیوٹ کروں اب اس میں ہم گروپس کے تھرو بھی ہم اس میں جا سکتے ہیں تاکہ اگر کسی کو سٹیج ون کسی نے کیا ہوا ہے اور کسی نے سٹیج ٹو کیا ہوا ہے سٹیج ون والے کے پاس ایک کلائنٹ آتا ہے کہ جی میں نے پرائیویٹ لیبل لانچ کرنا ہے تو وہ سٹیج ٹو والے کو اپروچ کرے اسی کے اندر اگر کسی کے پاس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے سکلز ہیں اور اس نے یہ کورس کمپلیٹ کیا ہوا ہے تو اس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کلائنٹ اس کو ریفر ہو سکتا ہے یہ ایک چھوٹا سا میں نے آئیڈیا دیا ہے ڈیٹیل ڈسکشن جو ہے وہ ہم اس کی بات میں کر لیں گے تو اس میں یہ بھی کوشش کریں گے کہ اس طرح کی ہم اسٹوڈنٹس کے اندر ایک انوالومنٹ اور انڈرسٹینڈنگ کریٹ کریں کہ ایک اسٹوڈنٹ کو دوسرے اسٹوڈنٹ سے بینیفٹ ہو اور یہ فارمولہ میں نے یہاں اپنے بزنس سینٹر کے اندر امپلیمنٹ کیا ہوا ہے بہت ہی اچھا جا رہا ہے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ڈفرینٹ ٹائمنگ کے اندر آتے ہیں a part of these marketplaces ان کو کسی قسم کا کوئی بھی ایشو ہے وہ بیٹھ کے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کسی کے سکلز ایک چیز کے اندر ہیں وہ اس سے بیٹھ کے ڈسکس کرتا ہے وہ اس کو لرن کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے تو یہ کنسیپٹ مجھے بہت اچھا لگا ہے اس کنسیپٹ کو بھی میں ان سب چیزوں کا حصہ انشاءاللہ بناؤں گا اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹیکنیکل پورشن ٹیکنیکل پورشن یہ اسپیسیفکلی ان لوگوں کے لیے بہت یوزفل ہے کہ جو آلریڈی مارکیٹ پلیسز کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اسی لیے مجھے ڈفرینٹ قسم کے میسیجز اور لوگ یہ ایکوائر کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی نون کی لسٹنگ کس طریقے سے کرنی ہے نون نے اپنے آپ کو بہت اپ گریڈ کیا ہے ان کی آپ نے ایڈ پرموشن کیسے لگانی ہے ان کا آپ نے کوپن کوڈ کس طریقے سے جنریٹ کرنا ہے ایون کہ میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں کہ امیزون کے اوپر بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ دوسروں کی نظروں سے ہڈن ہیں ہڈن کا مطلب کیا ہوا کہ ایک ورچوئل اسسٹنٹ ہے وہ پچھلے دو دو ان چار سالوں سے اگر وہ سروسز دے رہا ہے تو ہم ایک چیز ڈسکس کرتے ہیں کہ بھئی امیزون جس کو بیچ رہا اس کو نہیں بیچنا چاہیے ہم میں ہنٹنگ کی بات کر رہا ہوں ان کو یہی نہیں پتا کہ امیزون خود سے کچھ بھی نہیں بیچتا اس کو ضرورت نہیں ہے کوئی چیز خود سے بیچنے کی صرف پڑھا ہے لکھا ہے کہ sold by Amazon sold by Amazon A E sold by Amazon U K اس کے پیچھے اس اس کا کنسیپٹ کیا ہے امیزون کو کیا ضرورت ہے پروڈکٹ بیچنے کی حالانکہ اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہیں اس طرح کی جو کمپنیز ہیں وہ تو اپنے ایکسپینسز کبھی فکسڈ ایکسپینسز انکریز ہی نہیں کرتی اچھا یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے آپ نے ایک اکاؤنٹ دوسرے اکاؤنٹ کے ساتھ اٹیچ کیسے کرنا ہے یہ ٹیکنیکل بات ہے ایک ہی لیپ ٹاپ کے اوپر رہ کے آپ نے پانچ پانچ اکاؤنٹ کیسے آپریٹ کرنے ہیں یہ بھی ٹیکنیکل بات ہے اگر ہم نون کی بات کریں نون کی لسٹنگ ہے نون کا آرڈر ایکسیپٹینس کا میتھڈ ہے اس میں موبائل سے آپ نے آرڈر کس طریقے سے کرنے ہیں یہ ہمارا کمپلیٹلی کور ہوتا ہے ہمارا ٹیکنیکل پورشن کے اندر اس کی میں پلے لسٹ بناؤں گا علیحدہ اور اس کے اندر میں اسی طریقے سے لسٹنگ کو کور کروں گا باقی جو چیزیں ہیں وہ کور کروں گا تو ایک طرف یہ نیو اسٹوڈنٹس کے لیے بینیفٹ ہوگی یہ چیزیں کیونکہ یہ ٹیکنیکل چیزیں نارملی آپ کورس کے اندر شیئر نہیں کر رہے ہوتے اور دوسرے نمبر پہ ایسے لوگ جو آلریڈی ورچوئل اسسٹنٹ کا کام کر رہے ہیں وہ ان کے لیے بینیفیشل ہوں گی سو آئی تھنک آج کے لیکچر میں یہ ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ یہ ضروری ہے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس میں آپ کے جو ٹاسک ہیں وہ بھی ہر لیکچر کے بعد آپ کو ٹاسک بھی دیے جائیں گے اس کا رسپانس بھی آپ کو ہمیں دینا ہوگا کیونکہ جو ان کو کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کورسز کو if they are series in everything وہ ڈیفینیٹلی ایک چھوٹا سا ہمارا فارمیٹ ہے اس میں اپنا نیم نمبر سٹی نیم سارا کچھ وہ اس کے اندر ڈسکس کریں گے تاکہ ہم ان کو اس گروپ کے اندر ایڈ کر کے ان کو بائی نیم ہم جانتے ہوں کیونکہ اسی کی بیس کے اوپر ہم ریئل اکاؤنٹ کی اسیس بھی دیں گے اور اگر کسی نے اپنی پروڈکٹ لانچ کرنی ہے کسی قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو تو ڈیفینیٹلی ہم انہی کو دیں گے جو آلریڈی ہم سے ان کنورسیشن ہوگا اب at the end this is so important the first thing is that آج کے ٹاسک جو ہیں وہ میں آپ کو دے دوں ایک تو یہ کہ <clears throat> آپ نے اپنا فیڈ بیک دینا ہے یہ ابھی نیکسٹ ویڈیو جو ہماری کورس کی سٹارٹ ہوگی وہ ایک دو دن کے بعد ہماری سٹارٹ ہوگی ان بٹوین جو ہے دو تین دن کو بعد ان بٹوین آپ لوگ اپنے کمنٹس اسی ویڈیو کے کمنٹس میں آپ لازمی اپنا فیڈ بیک دیں کہ اس کی ڈیوریشن اس کے جو ہم نے ڈفرینٹ قسم کی سٹیجز اور اوپر یہ جو چیزیں میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں is that okay are you guys have any suggestion or you want to change this one ایسا کچھ ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں majority is the authority comment section کے اندر اگر سپوز بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ویڈیو تھرٹی منٹس کی نہیں 20 کی ہونی چاہیے تو definitely will go for twenty اگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں فارٹی ففٹی منٹس کی ہونی چاہیے تو definitely we will go for that اس کے علاوہ لاسٹ میں آپ نے سب سے امپورٹنٹ کام یہ کرنا ہے کہ ایسے تمام لوگ کہ جو پیسوں کی وجہ سے فزیکل کورس نہیں کر پاتے ہاؤس وائفس ہیں جو ایسی فی میلز ہیں کہ جن کے لیے باہر جانے میں پرابلم ہے یا لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں فار ایریاز میں رہتے ہیں اور وہ فزیکل کورس جا کے اٹینڈ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ آپ نے اس چینل کا لنک ضرور شیئر کرنا ہے آپ نے بھی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ جتنی ویڈیوز ہیں ان کے ریگولر بیسس کے اوپر آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آتے رہیں یہ ایک صدقہ جاری ہے تو آپ جن کو بھی شیئر کریں گے جن کو فارورڈ کریں گے ایسے تمام لوگ کہ جو آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں جو اس کو سیکھنا چاہتے ہیں مگر due to lot of things they don't have these resources whether وہ پیسہ ہے ویدر وہ ٹریول ہے ویدر وہ کچھ بھی ہے آپ ڈیفینیٹلی ان تک اس کو شیئر کریں because the reason is it's it's a better it's a better to do something rather than sitting at home free basic مسئلہ ہمارے ساتھ یہی ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں یا کس طریقے سے ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں تو انشاءاللہ یہ کورس آپ جوائن کریں اس کے تھرو ایک پروفیشنل کیریئر پاتھ آپ کو ملے گا and after a couple of month آپ بھی ان لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے کہ جو اچھا خاصا اپنا انکم یہاں سے جنریٹ کر رہے ہیں آئی تھنک دیٹس فائن آپ اپنے فیڈ بیک سے کمنٹ سے مجھے ضرور بتائیے گا